ons wil bietjie praat by hierdie geleentheid oor seker die heel belangrikste saak in elkeen van ons se lewe. En dit is of ons vrede met God het. En daarom vra ek vir jou reguit, het jy vrede met die Here in hierdie oomblikke? En sou ek kon vra, is jy gereed om hom te ontmoet? As hy vandag sou kom, het jy vrede om hom tegemoet te gaan? Ek dink so terug aan 'n geleentheid baie jare terug in die begin van my bediening was op baie onseker en ek moes 'n eerste ding gedoen het wat ek baie baie bang was voor. Hulle het my gebel van die weermag, die lugmag af en gesê hier het 'n jong man wat in my gemeente is pas gesterf in 'n helikopterongeluk en ons moet uh, die nuus aan hom gaan oordra. Daar was 'n hele afvaardiging wat saam met my gegaan het, maar Maar lang storie kort te maak, toe ek dit vir hierdie vroutjie, 'n jong vroutjie met twee kindertjies vertel het, sal ek nooit vergeet haar reaksie nie. Sy het begin huil en net gesê: "Dominee sê vir my, waar is hy nou? Wat het van hom geword? Is hy hemel toe?" In die hartseer hiervan dat ek nie die vraag vir haar kon beantwoord nie. Vra moes sê Weet jy, ek het hom eintlik nooit geken nie. Maar jy het saam met hom gelewe vir 'n hele aantal jare. Julle het twee klein kindertjies. Julle het seker hieroor gepraat. Wat het hy vir jou gesê? Toe sê sy maar, ons het nooit oor sulke goed gepraat nie. Ek weet hy het 'n Bybel en hy lees soms daaruit. Maar hy sê hy bid sommer so as hy vlieg en so in die kar ry en so maar ek weet nie of hy gereed was om te sterf nie. Weet jy ek dink dit is die belangrikste wat ek en jy kan doen. Is om vir almal wat naby ons is, wat eendag om ons graf sal staan, nou die versekering te gee dat hulle nie bekommerd hoef te wees nie want ons is hemel toe. Sy het nooit met hom gepraat nie, so sy het nie geweet nie is dit nie miskien die belangrikste onderwerp waaroor ons moet praat met mense in ons huis, in ons huwelik, in die gesin, by die werk, in ons familiekring, in ons vriendekring. Want ons weet nie wanneer die Here kom om iemand te haal nie. En dan moet ons gereed wees. So my vraag vir jou is, het jy vrede met God? Het jy ook vrede oor die mense rondom jou dat hulle gereed is? As ek na daai gedeelte in Lukas 16 vers 26 kyk, dan vertel Jesus 'n verhaal van 'n man wat in die hel beland. En hierdie ryk man wat in daardie verskriklike plek van pyniging is, hy roep net een ding uit aan mekaar. Ek het 5 broers by die huis. Stuur asseblief 'n engel om vir hulle ook te gaan waarsku want hulle is na hierdieselfde plek op pad. Hy het nooit met hulle gepraat nie. Hy het geweet hulle is op die verkeerde pad. Maar hy het hulle nooit gekeer nie. So die vraag is: Is daar mense rondom jou wie jy nog moet waarsku? Jesus antwoord aan die aan hierdie man was gewees. Hulle het die profete, hulle het die Ou, Ou Testament, hulle het die Bybel. As hulle nie na die Bybel luister, jy sal ook nie na 'n engel luister nie. So jou en my werk is om te praat met mense en vir hulle te vertel die goeie nuus, die evangelie. Daar's goeie nuus, die Bybel sê daar's vergifnis vir sonde. Daar's 'n nuwe lewe. Die Gees van God wil jou 'n nuwe skepsel kom maak. Hy wil die ou dinge wegvat. Hy wil jou 'n nuwe mens maak. En hy wil hê jy moet weet dat jy 'n kind van die Here is en jy vrede met jou Vader het. Paulus sê, weet jy, dis een van die wonderlike dinge wat ons hier as medewerkers aan mekaar bind en dis dat ons weet ons gaan saam hemel toe. Hy sê in Filippense 4 vers 3, een ding weet ek, dat my naam en die medewerkers saam met my, se name, staan in die boek van die lewe. Is jy seker dat die mense wat saam met jou werk, met wie jy saam leef, dat hulle name ook staan in die boek van die lewe? Iemand het uh verlede week gesê ek kon nooit met iemand oor die Here praat totdat ek sekerheid gekry het oor my verhouding met die Here nie. Want sien 'n mens wil nie praat oor iets wat jy onseker is nie. As jy nie seker is oor jou eie verhouding met die Here nie, gaan jy mos nie met ander praat nie. Dan gaan jy mos nie vrymoedigheid hê om met iemand te gesels en te vra: "Het jy vrede? Is jy seker?" Dis die een wonderlike ding wat ons sien in die Bybel dat die Christene, die eerste Christene was so oortuig dat hulle hemel toe gaan, dat hulle name in die boek van die lewe geskryf is, dat hulle nie bang was om te sterf vir hulle geloof nie. Dat hulle bereid was om te getuig al sou dit hulle dood kos, al sou dit gevangenskap beteken. Hulle was getrou om die naam van die Here openlik te bely. Ek sien ook in die Bybel dat uh Die Here wil hê dat ons hierdie sekerheid moet hê. Hy verduidelik vir ons dat ons elkeen die verantwoordelikheid het om seker te maak dat ons verhouding met God reg is. Kan ek vir jou vra, het jy jouself al getoets? Was jy bereid om al hierdie moeilike vraag te vra? Het jy al met iemand hieroor gepraat? Het jy al gevra, is ek 100% seker dat as ek sterf gaan ek hemel toe? het hy al hierdie leer getrek en hom oopgemaak. Want dis die heel belangrikste leer, dit gaan oor jou ewige bestemming. Het jy hieroor duidelikheid? Die Bybel sê ons moet sekerheid hê hieroor. Die Bybel sê ons moet seker maak dat ons verhouding met God reg is en ek wil vir jou dit lees want daar staan in in in in die Bybel spesifiek dat ons 'n opdrag het om seker te maak oor ons verhouding met die Here. Kom ek lees vir ons net 2 Korinte 13 vers 5. En jy sal sien dis 'n opdrag. Stel julleself op die proef en ondersoek julleself of julle in die geloof lewe. Besef julle dan nie self dat Christus Jesus in julle is nie. So nie het julle die toets nie deurstaan nie. Stel jouself op die proef. Of as jy nie seker dat Christus Jesus in jou is nie. Anders het jy die toets nie deurstaan nie. Dis 'n opdrag dat die Here sê nou is die tyd om daaroor duidelikheid te kry. Moenie aanhou uitstel daaroor nie. Nou is die tyd dat jy hierdie saak vir eens en vir altyd op die tafel moet sit totdat jy duidelikheid en totdat jy vrede gekry het. Die Here wil hê dat jy vrede moet hê in jou hart. Die Here wil hê jy moet sekerheid hê dat jy weet jy's op pad hemel toe, want dan vir die eerste maal gaan jy daaroor kan praat. Dan het jy 'n getuienis. Dan gaan jy met vrymoedigheid kan sê wat in jou hart is. En dat jy weet jy gaan hemel toe en die impak en die invloed van jou lewe gaan dan so suur deeg ander se lewens beïnvloed. Ek wil ook vir jou vra. Jy sê jy seker, maar is die die rede hoekom jy seker is reg? Wat sal jy vir die Here sê, hoekom moet jy jou die hemel inlaat? Wat is die rede hoekom jy dink jy hemel toe sal gaan? Ek sien in die, ek sien in die Bybel daar's voorbeelde van mense wat 'n verkeerde antwoord gegee het. Ja, iemand het sê ek glo. Dis nie noodwendig reg nie. Almal glo. Die duiwels glo ook. Jakobus 2 vers 19 sê die duiwels glo ook in God en hulle sidder. Wat beteken dit om te glo? Glo is nie net om te weet van God en van Christus wat aan die kruis gesterf het nie. Dis baie meer. Dit help ek weet van medisyne en ek sê ek glo daarin, maar ek drink dit nie. Help my ek weet van Jesus die antwoord vir die vir die siekte in my lewe. En ek drink nie die medisyne. Jesus kom nie in my lewe. Hy het nie die reg om my skoon te maak of my te reinig en te verander en deur sy gees te wederbaar tot 'n kind van God nie. Dis die een verkeerde rede. Kom ek noem vir jou nog 'n verkeerde rede. Daar's mense van wie ek lees, byvoorbeeld 'n mooi verhaal wat Jesus vertel in Lukas 18 van twee mense wat tempel toe gaan. En die een het gedink hy gaan hemel toe. En dan sê die Here nee, hy is onder 'n wanindruk. En die ander ou wat so bewus was van sy sonde, die Here sê hy is regverdig huis toe. Nou jy sien hier is die gevaar dat daardie skrifgeleerde, dat daai fariseer wat daar in die tempel gaan bid het, dat hy sê maar Here kyk hoe godsdienstig ek en kyk die goeie dinge wat ek doen. Ek sal sekerlik hemel toe gaan. En dan sê die Here nee. Jy's nog nie geregverdig nie. Jy's nog nie verlos van jou sonde nie. Daardie fariseer het gebid en gesê: "Here, dankie dat ek nie is soos die bedrieërs en die oneerlike mense, die skelms, die diewe, die egbrekers. Here, dankie dat ek nie hierdie hierdie lelike sondes doen nie, dat ek so 'n goeie lewe lei." En dankie Here. U sien hoe dat ek gee meer as wat van my verwag word. U sien hoe godsdienstig is. ek is. Ek gee twee maal 'n eh, eh, twee maal 'n week gaan ek vas. Nie soos voorgeskryf is dalk net eendag nie. Ek gee tiendes, nie net van seker, maar van alles, Here. U sien ek is regtig baie godsdienstig. En dan sê die Here nee. Jy gaan nie regverdig huis toe nie. Want Christus het nog niks in jou lewe kom verander en kom nuut maak en jou verlos van sonde. As jy nie sonde het nie en nie by het jy nog nie vir Christus nodig nie. En is daar nie vergifnis nie. En dan wys hy hom na die ander kant toe. Dan wys hy hom na die na hierdie tollenaar wat daar staan en by die Here kom hulp soek en kom vergifnis soek en net uitroep Here wees my sondaar. Wees my genadig, Here. U sien my sonde. Ek wil verander. Ek roep na U. Ek kom na U. Ek wil verander. Ek wil regmaak. En dan sê die Here: Al voel hy hoe, hierdie een voel so goed. Maar hy's mislei. Hierdie ou voel so sondig. Maar hy's regverdig huis toe, want God het sy gebed verhoor. Want dis waaroor dit gaan, oor die vergifnis van sonde. Kan jy sien hoe dat 'n mens so maklik mislei kan word Ek lees 'n ander rede, 'n voorbeeld in die Bybel waar Jesus mense waarsku en sê, weet jy, daar gaan baie mense wees wat eendag dink hulle moet in die hemel ingaan. Dan gaan die poorte toe wees. Daar's baie mense, nie bietjie nie sê hy, daar's baie mense wat eendag teen die hemelpoorte gaan slaan en sê, "Maak vir ons oop." Want kyk hoe godsdienstig was ons. Kyk wat het ons alles vir u gedoen. In u naam het ons dit gepreek, het ons dat gedoen. In u naam het ons uh, die duiwels teëgestaan. In u naam het ons so en so gedoen. Dan sê Jesus: "Gaan weg. Ek ken julle nie." Want nie elkeen wat net Here Here sê sal in die hemel ingaan nie, maar net hy wat die wil doen van my Vader. Jesus sê daar's 'n groot verskil, Matteus 7 vers 21 tot 23. Daar's 'n groot verskil tussen godsdienstig wees, regte dinge doen, Here Here sê en om jou wil oor te gee en jou lewe aan die Here oor te gee en sy wil te begin doen dat sy gees jou lewe oorneem en hy jou lewe begin lei en jy volgens God se wil begin lewe. As dit so is dat mense onder 'n wan indruk Eh, kan verkeer, dan moet 'n mens nou dubbel seker maak. Dan is dit nou die tyd wat ons nog kan verander. Nou is die tyd voor die boeke nog oopgemaak word. Kan ons nog 'n inskrywing kry? Kan daar nog iets verander? Kan ons betyds verlos word van sonde? Kan ons met die Here regmaak? Goed, my vraag is byvoorbeeld wat is dit? Wat 'n mens moet doen dan om hemel toe te gaan? Eintlik in hierdie gedeelte is dit baie duidelik. Ehm um, as ons sien dat die Here verduidelik, dis nie net goeie werke en godsdienstigheid nie. Die probleem is sonde. Dis hoekom daai tollenaar gered is. Hy het sy sonde erken. Hy het sy sonde bely. Hy wil met die Here kom regmaak. En ek en jy kan nie sonde uit ons lewe uitkry deur goeie werke te doen, goed te wees vir mense nie Ons kan die sonde uit ons lewe kry deur dit op te hou doen en mooi te begin lewe en godsdienstig te word nie. Net Jesus kan sonde wegvat. Want net hy het na hierdie wêreld gekom en sondeloos gelewe in ons plek dat hy namens ons aan die kruis kon sterf en dat hy in ons plek die straf kon dra, die oordeel op hom kon neem. Hy is die een wat kan vergewe. Hy is die ene wat sonde kan wegvat. Miskien moet ek dit vir jou so verduidelik. Kom ons sê die lig wat hier skyn uh op my hand, kan duidelik die lig sien op my hand. God is die lig. Hier is my hand, dis ek. Maar nou skyn die lig nie meer op my hand nie, want jy kan sien hier val nou 'n skaduwee oor my hand. So die lig kan nou nie meer op my hand skyn nie. Ons sê hierdie boek is die boek van my sonde. Hierin is opgeteken elke verkeerde woord wat ek gesê het, elke verkeerde daad, alles wat ek verkeerd gedink en gesê en gedoen het en ook versuim het om te doen en ongehoorsaam was. Alles wat lelik en vuil en eerlik en onsedelik, alles geldgierig en skelm of wat, dis alles in hierdie boek bladsy vir bladsy geskrywe. En dit bring skeiding tussen God, die lig en ek. So God is nie by my nie want hier is 'n skeidsmuur. En nou is die goeie nuus as hierdie hand sou Jesus voorstel. Hy het na hierdie wêreld kom. Hy het vir my sonde gesterf. Hy kan sonde wegvat. En as hy in my lewe inkom, dan vat hy my sonde op hom aan die kruis. En dan kan God se lig op my hand skyn. Dan is ek en God bymekaar. Dan is God in my, want die muur van skeiding is weggevat. Daar is nie meer skeiding tussen my en God nie. So die vraag is: het jy al jou sonde besef? Het jy dit al bely? Het jy na Jesus toe gekom wat ons enigste verlosser is? En het jy jou hart vir hom oopgemaak en jou sonde vir hom gegee en vir hom gevra om in te kom en skoon te maak en al wat verkeerd is weg te neem en daar te kom voor? Dis wat hy wil doen. Miskien sê jy ja, ek dink ek het dit baie lank terug gedoen. Maar ek is nie meer seker nie. Jy weet baie keer dan het mense in die verlede het jy met die Here reg gemaak. Jy was in die moeilikheid. Jou huwelik was op die rotse. Jou finansies was in 'n toestand en toe het jy na die Here gegryp. Maar dit was as dit ware net die noodwiel wat jy onthou toe jou kar se wiel pap geraak het. Jesus het nooit die stuurwiel van jou lewe geword nie. Hy het nooit die beheer van jou lewe gekry nie. En as jy nou terugkyk, toe jy uit die moeilikheid is, het jy van hom vergeet. Toe jy huwelik begin regkom en die finansies uitsorteer geraak het, toe jy weer op jou ou pad aangaan sonder die Here. Maak nie saak of jy twyfel of jy daardie tyd regtig eerlik en opreg was nie. As jou lewe nou nie reg is nie, maak liewer dubbel seker. Jy weet ek het al baie keer al omgedraai na my kar toe, net om seker te maak die knoppie is gesluit en die kar is regtig toe. Dan het ek vrede. Maar dit sal nou nie help. Ek stap weg van die kar en ek begin redeneer. Ja, ek dink ek het dit gedoen. Ek's nie seker ek het dit gedoen. Weet nie of ek die kar gesluit het. Ek weet nie of hy regtig gesluit is nie. Ja, man, hy is. Dit help nie redeneer nie. Iemand het eendag vir my gesê toe ek sê, "Maar weet jy, ek bly twyfel." En dan weet ek nie as ek nou reg as ek seker voel dat ek is 'n kind van die Here of as ek nou reg as ek daaroor twyfel dat ek eintlik nie 'n kind van die Here is nie. Sê hy, man, moenie daaroor redeneer nie, maak vandag die tyd waar jy die saak met die Here uitmaak. Want jy kan twyfel of jy in die verlede reg en opreg gedoen het, maar jy kan nie twyfel of jy nou reg en opreg is nie. Vra nou vir die Here om in jou lewe in te kom. En maak seker jy bedoel dit nou. Maak seker jy is nou klaar met sonde en dat jy wil hê jy moet jou lewe kom skoonmaak. En as jy dit nou opreg doen, dan kan jy mos nou verseker weet, die Here sal dit doen want dit is die gebed wat hy sal verhoor. Dit is volgens sy wil. Hy sê as jy iets vra volgens my wil, sal ek dit doen. So die Here wil dit doen. Maak nie saak of hoe hoe dit gebeur het of dit stadig of oor 'n lang tyd gebeur nie. Die belangrik is jy moet weet jy het met die Here 'n ooreenkoms gemaak. Kom ek lees vir jou 'n bietjie 'n teksgedeelte waar die Here sê hy staan eintlik buite kan die gemeente en buite ons lewe maar hy wil inkom want hy het ons lief. En hy roep na ons deur tigtigings en beproewinge en dinge wat hy ons tot stilstand wil bring. Hy klop aan ons hart deur sy deur ons gewete en deur goed wat gebeur. Hy klop nou deur sy woord. Luister 'n bietjie wat staan hier in Openbaring 3 vers 19 en vers 20. Ehm um, hier staan ek bestraf en tug elkeen wat ek liefhet. Laat dit dan vir julle erns wees en bekeer julle. Kyk, ek met hoofletter Jesus. Ek staan by die deur en ek klop. As iemand, dis die belofte, as iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek by hom ingaan en saam met hom die feesmaal hou en hy saam met my. Dis 'n belofte van die Here. Hy sê dat hy ons liefhet. Daarom roep hy na ons. Daarom klop hy. Hy breek nie in, hy breek nie af nie, hy storm nie net in nie. Hy kom klop aan ons hart se deur. En hy sê ons moet vir hom oopmaak. Ons het 'n keuse. Ons weet dat hy ons liefhet. Ons weet dat hy vir ons sonde aan die gester, aan die kruis gesterf het en dat hy in ons harte wil inkom om ons lewe nou skoon te maak. Hy klop, hy wil inkom. Jy nie vir hom innooi nie. Hy beloof hier. As jy oopmaak, sal hy inkom. Wil jy hê dat hy alles wat sonde is wegneem? Kan hy maar inkom en skoon maak? Kan hy alles wat sonde is wegneem of is daar sonde wie nog al wil vashou? Kan hy in jou hart kom woon? Deur sy gees jou lewe oorneem. Jou besluite oorneem, jou toekoms oorneem. Met jou lewe maak wat hy bedoel het daarmee. As jou hart so oop is vir hom, wat sê hy? Hy sê: "Nooi my in." Ons hom nie nou innooi nie gaan saam met jou bid, gaan vir die Here vra dat hy inkom. En ons weet dat hy beloof hy sal inkom. Kom ons vra vir hom. Here Jesus, baie dankie dat dit U is wat klop, dat dit U is wat nou ook deur hier op hierdie manier vir my tot stilstand bring en vir my lewe kom staan omdat U my liefhet. En U vir my die ewige lewe wil gee, my wil verlos van sonde. Here, ek wil dit hê. My hart is oop ek nooi vir u nou in. Kom in Here Jesus. Vat alles wat sonde is weg. Ek gee dit vir u. Ek wil dit nie meer vashou nie. Ek gee dit wat verkeerd is aan u oor Here Jesus. Vergewe my, reinig my, vat dit uit my lewe en help my om dit nie weer te doen nie. En kom vul my nou met u Heilige Gees. Vul my hart en kom woon in my Here Jesus en maak met my net soos U wil. Amen. Kan ek vir jou vra as jou hart nou oop vir hom? Wat beloof hy in hierdie skrifgedeelte? Wat sal hy doen as jy oopmaak? Hy sê hy sal inkom. So waar is hy nou? Nee, hy is nie meer buite nie. Hy het ingekom. Hy is in jou hart. En nou wil ek vir jou sê wat staan in Johannes 1 vers 12. Dit is ook 'n belofte van die Here. Daar staan almal wat vir Jesus aangeneem het, jou hart vir hom oopgemaak het, hom ingenooi het, almal wat hom aangeneem het en in sy naam glo, verlosser, redder van sonde, wat in Jesus glo as jou verlosser wat jou sonde wegneem. Vir jou wat hom aangeneem het en in hom glo, vir jou sê die Bybel het God die reg gegee om 'n kind van hom genoem te word. So wat sê die Bybel as jy nou van die Here? Die Bybel sê jy's 'n kind van die Here. Wie praat in die Bybel? Dis die Here. As die Here sê jy sy kind, is dit waar? Natuurlik is dit waar. Hy kan nie lieg nie. Sy woord is die waarheid. Hou vas aan die waarheid van sy woord. Gaan onderstreep Openbaring 3:20 en Johannes 1:12 en gaan skryf jou naam daarby in hierdie datum. Want Jesus het in jou hart gekom. En hy het jou sy kind kom maak. En hy sê in die Bybel as jy vanaand doodgaan en jy is sy kind, waar gaan jy heen? gaan na hom toe. Want sien hy het vir jou die ewige lewe kom gee. Jy gaan saam met jou Vader leef nou vir altyd hier op aarde, maar ook hierna in die hemel vir ewig. Hy het jou lief. Hy het jou sy kind kom maak. Hy het jou naam in sy boek kom skrywe. En nou is jy syne. En nou vra hy vir jou die eerste opdrag. Gaan sê dit vir iemand. Gaan vertel vir iemand hierdie is nie 'n geheim wat in die geheim nou moet toegemaak word nie. Gaan vertel vir iemand dat jy jou hart vir Jesus oopgemaak het, dat hy ingekom het. En die Bybel sê dat hy, hy in jou woon en nou het God jou aangeneem as sy kind en jy syne. En as jy sterf, gaan jy by hom wees. Gaan en vertel dit nou vir iemand. Die Here seën jou, hy het 'n wonderlike plan met jou lewe en hy maak jou nou 'n lig en 'n getuie wat ook vir ander gaan help om by Jesus uit te kom. Die Here seën jou.